limekushusha kiheshima, limekuondolea uhalali wa kupata, limekuondoa kwenye fungu la kupata na kukuingiza kwenye fungu la kukosa. Leo na kuamuru likufutike kwenye maisha yako, toka juu, sema futika, futika, futika, the world, connect yourself and everything that has hindered you in your life, every sin that was laid upon you. Ukiweza amina nyingine nzito sana. Amen. Piga amina nyingine kuna mambo yatakuja kama ndoto. Kuna mambo yatakuja kama ndoto, ndio hayatakuwa ndoto, yatakuwa ndo imeshakuwa hivyo. Nasema haitakuwa ndoto, itakuwa ndo imeshakwisha hivyo. Nasema haitakuwa ndoto, itakuwa ndo biashara imekwisha hivyo. not Look be a at yourself, my reputation. You wow. and say it is finished. Yes. Say amen and be blessed more. sikiliza vizuri Listen to me carefully. lazima ujue ya kwamba muda wako kishatimia hakuna anayeweza kuzuia. Nasema hivyo muda wako kutoka gerezani ukifika hakuna anayeweza kuzuia. hawaelewi muda wako kutoka kwenye vifungo vya umaskini Yes. bondages of poverty, when it's your time to be released from the chains of the curses, that you're not married or married, when it's rich, there is no one, even if a grandmother can rise up, even if an aunt can rise up, when, it's, when your time has reached, it's already reached. Kama waliwahi kuzuia mafuriko kwa mikono, watakuzuia mwaka huu. Na haya mafuriko yanayotoka kwa Yesu yanapita na watu na vitu na kila kitu. Naamuru kila kizuizi kilichoko mbele yako kiburuzwe na mafuriko, kikuachie uende, kimia, nenda kwenye hatima yako. By the of Jesus Christ so that you can go be you can be able to go to your destiny. Endelea kusoma hapa mstari wa moja Hey. Na kikombe cha Farao kilikuwa mkononi mwangu, ndio nikazitwaa zabibu, nikatoa zabibu, nikazikamua katika kikombe cha Farao, nikakamua kwenye kikombe cha Farao, nikampa Farao kikombe mkononi mwake, nikampa mkononi mwake. Mstari wa 12. Mm. Yusufu akamwambia, ndio tafsiri yake ndio hii. Sikiliza, tafsiri yake ndio hii, matawi matatu ni siku tatu, ni siku tatu Yes. wa kumi na tatu Ndio. Baada ya siku tatu. Ndio. Farao atakiinua kichwa chako. atakiinua Yet with baraka gates ya Mungu katika maandiko matakatifu. The blessings of Jesus Christ in the scripture is within the head. You be head and not the tail. The book of Deuteronomy chapter 28 verse 13. Kumbukumbu la Bwana atakufanya kuwa kichwa. Bwana atakufanya kuwa kichwa. Wala si mkia. Wala sio mkia and the Lord shall make you be the head and not the tail. Rise up and become the head. Yes. The book of Psalms chapter 3 verse 3. Eh, the na wewe Bwana ndio ngao yangu pande zote. Wewe ni ngao yangu pande zote. Utukufu wangu na muinua kichwa changu. Utukufu oh, wangu na muinua wa kichwa. And the lift up of mine head. Alipoiona namna hii Yusufu akakumbuka andiko, akajua ni saa ya kuinuka kwenda kuwa kichwa, kuwa waziri mkuu. Waziri mkuu ndiye mtendaji wa serikali, mtendaji mkuu wa serikali. Amina. Kiongozi, rais ni mfalme, ni mtawala. Sema amina na ubarikiwe sana. Amen. Waziri mkuu ndiye mtendaji mkuu. Yes. But the ana nguvu kuliko makamu wa rais. Yes. Waelewi, wanafikiri natukana. Hapana, uko sahihi kabisa baba. Msimamizi wa shughuli zote za kiserikali So, ni waziri mkuu Yusufu hakuwa Misri. Amen. Lakini kibali cha Mungu yes, kikampa kazi mahali ambapo hakuhitajika, hakustahili. Amen. That he didn't even deserve. Usishangae mahali Mungu atakupeleka. The place hey, where God is hey, going to take you. Ni kwa ajili ya utukufu kudhihirisha kazi zake kwenye maisha yako. So in your life. Sikilize kuna maisha unaishi.